auf zum Angriff Tankbrigaden, da uns ruft der Freiheitskrieg. In die Schlachtfront, Kameraden, Spaniens Sieg ist unser Sieg. In die Schlachtfront, Kameraden, Spaniens Sieg. Gehör aus vielen Ländern eint uns doch der Zeitgebot. Unsere Kraft nur wird sie ändern, Freiheit heißt Faschistentod. Unsere Kraft nur wird sie ändern, Freiheit heißt Faschistentod. Lanzen der Faschisten bricht der Stoß der Eisenbahn. Ans Gewehr hebt Gast an Kisten, malmt die feindliche Phalanx. Ans Gewehr hebt Gast an Kisten, mag die Schlacht auch heiß und wild sein, singt dem Tod ein Donnerlied. Unsere Pflicht wird erst erfüllt sein, wenn der Freiheit Fahne glüht. Unsere Pflicht wird erst erfüllt sein, wenn der Freiheit Fahne glüht.